ich bin der Harald Schwarz, Head Coach von den äh, Eisläufern in, von Österreich. Habe 17 Sportler mit und 5 Trainer. Ja, ist eine tolle Sache. Wie habt ihr euch auf die Special Olympics vorbereitet? Irgendein spezielles Training? Ja, Training im Sommer, Rollerskaten und äh, Kraftkammer und im Winter dann drei bis viermal in der Woche am Eis. Was findet ihr ist das Besondere an den Special Olympics, an so einer Veranstaltung? Die Zusammengehörigkeit unter den Nationen die, Freude äh, der Sportler und den Sport selber. Und nur irgendeine Sache, auf die ihr euch besonders freut in den nächsten Tagen? Auf die weiteren Rennen, die Leute kennenlernen, auf die Siegerehrungen. Das ist alles ist nicht schön und man Sicht, dass sie die Leute freuen, dass sie die Leute Sportler freuen und das ist das Schönste von mir.